¿Acabas de ver un capítulo y no tienes con quién comentarlo? ¿Quieres estar al día de las novedades del cine y la televisión? ¿Eres de los que compra sus series y películas en Blu-ray y DVD?